kun pyykit haet, niin kokeillaan sitä hissiä. Mä en tällä ikinä vielä kulkenut, mutta kokeillaan. Vitun mielenkiintoista tämmöistä painappulat tässä. Ovi pysyy auki. Siinä ei ole näköjään minkäänlaista valoverhoa. Tai alkoa. Oi vittu, nyt se menee kiinni. Menee aika saatanan kovaa. Hyi vittu tää on kuumattava hissi. On kyllä ihan koneen vehkeitä, mutta... Ratisee ja rutisee ja tää vitun kattolankki on tämmönen. Voi vittu. Mä haluan ulos täältä. Kiitos. Hyvissä saa.